फ्रेंड्स कुक विथ दर्शना या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने हार्ड शेपमध्ये बटरस्कॉच केक कसा बनवायचा हे आज आपण पाहणार आहोत त्याचबरोबर त्याची डिझाईनसुद्धा अगदी मी साध्या सोप्या पद्धतीने तुम्हाला काढून दाखवले चला आपण आता व्हिडिओला सुरुवात करूया दोनशे ग्रॅम व्हॅनिला प्रीमिक्स मी हार्ड शेपच्या टीनमध्ये बेक करून थंड करून घेतलेला आहे आपण आता हा स्पंज टीनमधून काढून घेऊया त्याचबरोबर ह्याच्या सुरीच्या साह्याने तीन लेअरसुद्धा कट करून घेऊया मी ह्याचे तीन लेअर कट करून घेतलेले आहेत आपण आता ही लेअर पहिली लेअर आपण केकबोर्डला क्रीम लावून केकबोर्डवरती ठेवून घेऊया ही लेअर जर तुम्हाला सुरीच्या साह्याने कट करता येत नसेल तर सुरीच्या साह्यानेला मार्किंग करायची आणि त्याच्या आतमध्ये धागा घालून तो धागा एकमेकाच्या विरुद्ध दिशेला ओढायचा म्हणजे ती लेअर व्यवस्थित अशी कट होते ही लेअर आपण शुगर सिरपने सोप करून घेतलेली आहे याच्यावरती आपण आता क्रीम लावून घेऊया लेअरवरती क्रीम आपली पसरून झालेली आहे त्याच्यावर बटरकॉच क्रश टाकून घेऊया कुठलाही क्रश लेअरवरती टाकताना तो भरपूर प्रमाणात टाकायचा कारण त्याची टेस्ट ही लेअरला व्यवस्थित अशी लागली पाहिजे क्रश लावून झालेला आहे आपण आता त्याच्यावरती रेडीमेड बटरकॉच नट्स टाकून घेऊया मी ते रेडीमेड बटरस्कॉच नट्स लेअरवरती टाकून घेतलेले घरी बटरस्कॉच नट्स कसे बनवायची ह्याचा व्हिडिओ मी लवकरच तुमच्याबरोबर शेअर करेल पहिली लेअर ठेवून झालेली पहिल्या लेअरची जी क्रीम बाहेर आलेली ती आपण साईडने व्यवस्थित अशी लावून घेऊया आणि त्याच्यावरती दुसरी लेअर ठेवून ती शुगर सिरपने आपण सोप करून घेतलेली त्याच्यावरती आपण आता क्रीम पसरून घेऊया मी व्हिडिओ करत असताना व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काही टिप्स आणि ट्रिकही सांगत असते त्याच्यामुळे माझे जर व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा ज्यामुळे तुम्हाला अशा नवनवीन रेसिपी पाहायला मिळतील लेअरला क्रीम लावून झाल्यानंतर साईडला जी क्रीम आलेली असते ती क्रीम साईडने पूर्णपणे पसरून घ्यायची आणि मगच त्याच्यावरती दुसरी लेअर ठेवून घ्यायची तुम्ही जी साईडची क्रीम आहे तशी ठेवली आणि त्याच्यावरती जर दुसरी लेअर ठेवली तर ती लेअर व्यवस्थित अशी एकमेकावरती बसत नाही मा आत बाहेर अशी बसते त्याच्यामुळं केकचा आपला आकार बदलतो त्याच्यामुळे जी लेअरवरती आपण क्रीम लावलेली ती क्रीम व्यवस्थित अशी पसरून घ्यायची आणि मगच त्याच्यावरती दुसरी लेअर ठेवायची दोन्ही लेअर ठेवून झालेले आहेत आपण आता त्याच्यावरती तिसरी लेअर ठेवू तिसरी लेअर मी शुगर सिरपने सोप करून घेतलेली आणि त्याच्यावरती बटरस्कॉच क्रश मी लावून घेतलेला आहे कुठलाही क्रश आपल्याला सगळ्यात वरची जी लेअर आहे त्याच्यावरती लावता येत नाही म्हणून मी काय करते लेअर ही सगळ्यात वरची जी लेअर आहे शुगर सिरपने सोप करून त्याच्यावरती लेअरवरती क्रश पसरून घेते कारण त्या लेअरलासुद्धा त्या क्रशची टेस्ट लागली पाहिजे त्याच्यामुळे नेहमी मी ती वरची जी लेअर असते त्याच्यावरती तो क्रश व्यवस्थित असा पसरून घेते वरती क्रीम लावून झालेले आपण साईडला आता क्रीम लावून घेऊया क्रम्बल कोट करून झालेले आपण आता ह्याचं फायनल फिनिशिंग करून घेऊया हार्ड शेपच्या केकला शार्प एजेस येण्यासाठी थोडीशी जादाची क्रीम लागते पण ती क्रीम आपण बॅलेट नाईपने किंवा स्क्रॅपरने काढून घेऊ शकतो वरची क्रीम आपली पसरून झालेली आहे आपण आता साईडची क्रीम लावून घेऊया साईडला क्रीम लावताना सुद्धा थोडी थोडी घेऊन ती क्रीम मागे पुढे वॅचिला करून ती व्यवस्थित अशी पसरून घ्यायची साईडला क्रीम लावताना थोडीशी जादाची क्रीम लावून घ्यायची कारण त्याचे जे क्रम्स आहेत ते क्रीम वरती येऊ नये जादाची क्रीम आहे हे आपण ज्यावेळेस स्क्रॅपवर फिरवतो त्यावेळेस स्क्रॅपरच्या साह्याने ते आपल्याला काढून घेता येते क्रीम जर तुम्ही कमी लावलीत तर त्या ठिकाणी त्याचे वरती येतात आणि सर्व केकवरती त्याचे क्रम्बल्स दिसतात साईडला क्रीम लावून झालेली आपण स्क्रॅपरने आता ह्याला साईडचं फिनिशिंग करून घेऊया स्क्रॅपर हा एकाच जागेला ठेवायचा आणि टर्न टेबल फिरवून त्याचं फिनिशिंग करून घ्यायचं स्क्रॅपर ठेवताना तो अलगदपणे वरती ठेवायचा तो आतमध्ये दाबायचा नाही स्क्रॅपरने जर ह्याचं फिनिशिंग जमत नसेल तर बॅलेट नाईपच्या साह्याने सुद्धा ह्याचं तुम्ही फिनिशिंग करून घेऊ शकता साईडचं फिनिशिंग झालेलं आहे वरती जी जादाची क्रीम आहे ती आपण बॅलेट नाईपच्या साह्याने काढून घेऊया ब्ल्यू कलरचं जेल घेऊन मी इथे साईडला आर्टिफिशियल ट्रिपिंग करून घेतलेलं आहे आता इथे व्हाईट क्रीममध्ये ब्लू कलर मिक्स करून ब्लू कलरच्या क्रीमने आणि व्हाईट कलरच्या क्रीमने टू डी नोझलने मी इथे केकवरती फ्लावर्स काढून घेते फ्लावर्स हे मी फक्त एका साईडला काढणार आहे सर्व केकवरती फ्लावर्स काढणार नाही पहा पहिला फ्लावर्स काढताना मी थोडंसं आतल्या साईडला काढलेलं आहे कारण त्याचा हार्ट शेप हा व्यवस्थित असा दिसला पाहिजे म्हणून वरती अगदी फ्लावर्स काढलेले नाही थोडंसं आतल्या बाजूला ते फ्लावर्स काढलेले आहेत फ्लावर्स काढून झालेले आहेत ह्याच नोझलने मी जो रस फ्लावरच्या मध्ये रिकामा भाग राहिलेला आहे तिथे मी छोटे छोटे स्टार देऊन घेते व्हाईट क्रीमने स्टार देऊन झालेले आपण आता ब्लू कलरच्या क्रीमने स्टार देऊन घेऊया एका साईडला क्रीमने आपली डिझाईन काढून झालेली मी ते ब्लू कलरचं जेल करून घेतलेलं आहे ह्या जेलने मी जो पांढरा भाग आहे त्या भागावरती मी छोटे हार्ट्स काढून घेणार आहे वरती हार्ट्स काढून झाले की खालचा जो भाग आहे खालच्या भागाला मी स्टार नोजलने डिझाईन काढून घेते जांभळा आणि पांढरा ह्या कलर कॉम्बिनेशनमुळे केक खूपच सुंदर असा दिसतो हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर लाईक करा तुमच्या एक लाईकमुळे मला असेच नवनवीन व्हिडिओ करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळतं त्यासोबतच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा